आयला ट्रॅफिक मुळे रस्ता क्रॉस करायचा लई अवघड खेळ झालाय चालत गेलं की अंगाव आलाय बघते ती अजिबात जाऊन देत नाही मग मी काय करतो असं रांगत जायचं त्यांना काय वाटतं पांग कोत्रे थांबावायचं थांबते आपण काय करायचं हळूहळू पुढे गेलं उठून जाय <laughs> तू वरणीची नाटकं करतोय का नाही तू फक्त खाली येऊन दाखव ये खाली oh, ये. दात काढतोय का ना तू वर बसून खाली आला ना तुला चिंबावला का नाही तसं मोठा तोंड करून खाली बसतोय बघ आता तू तुला अजून माझा हिसका काहीच माहित नाही oh, तू फक्त तू खाली ये तू वर्णीची वर्णीची नाटकं करतोय का नाही तू फक्त खाली ये हा या या या या या काय पळाला का नाटकं करतोय पगाड्या फगाड्या मला पण डोकरासारखा दगड गावला त्याची उंची साईज उंचीचा खरपोडा मी तू त्या डोकराच्या शेजारी नेऊन बसावतो आईला पण लोक लई जोडायला का न्यायचा कसा डोकर म्हणतो खाल्ले नाही आलाय वर माळा नाही आलाय तेव्हा त्याला तिथं गावला असेल आईला लय चाकूड झालं न्यायचा कसा मला शिव देऊन चालला वेळ टमटम मधनी बसून हा तू खाली उतर तुझ्या दमय ना फक्त तू खाली उतर नाही तुला चेंबावला बोल माझ्या टमटममध्ये लय ओळखीची ती तुला दुसऱ्या मध्ये बसवून दे तू तू फक्त खाली उतर <laughs> म्हणजे निश्चित करतो नाटक करतो रे हा गाड्या अडकूड अडकूड नका डॉक्टर डॉक्टरने काय केलं ना की माझं अरे माझं तोंड का मग दिसायला लागलंय आईच्या टक्कल तर केला ना माझा नव्हती पण मला कुठं केस होती <laughs> अरे माणसाचं कान बसवलं का काय मला लका लका त्याच्यामुळेच मोचाक दिसतोय लका मी बारा वाजल्या तू पिलं कधी नेणार आहे चराय सांग त्या कुत्र्याच्या पिलाच्या आधार लागली इथं बसली तुझ्या पाया पडतो तू पिलं पहिले चरायनी आयला कोंबडीने लईच मनाव घेतलं इकडे पिलं नेली पाहिजे चरायला आता काय होईल पिलाच्या टेन्शन कोंबडून मरेल हे मोती तुला येत असलं येणार बस ना पुढं दिसते खायला नाही ही काय बारकड आहे लका लका असलं मला पहिल्यांदाच झाले अरे ह्या वाघाने तर केलं नसेल ना हा हे काय तरी काटी बिटी फिट केली पुढं कंबर बिबर बांधली म्हणजे मी पुढं पळल आणि वरणी माझ्या मारायची अरे फाकड्या तुला हेरलाय मी आता तू फक्त माझ्या अंगावर बसा ये परत मग तुझ्याकडे बघतो मालकाला काय सांगितलं होतं मी इथं मला बाहेर नऊ वाजता उन्हाला बसायला लागतं मुरुम टाकून घे पावसा पाण्याचं फकडे मी माती टाकली आपण नाही बसणार इथं या घराला काय सांगितलं होतं पाठीमाग साईंच फक्त वर उचल मला वाकायला लागते कन्नडाला लागते आपण इथं बसणारच नाही बाबा चालू मी तिकडे मी जातो मालकाच्या घरात बसतो येतो बरं इकडे आलो आलो होय पुढे तू आलो काय त्याला सतरा वेळा सांगायचंय का तीन वेळा सांगितलं तसंच करता येते आता किती भांडणं होती आपण नसतो बाहेर